あれが新しい家新しいお家だ

めてみるよいしょはいここ新しいお家スキルでされてんじゃんお母さん顔汚いな